こんにちは。今回の動画では何か違うことをしてみよう。 Hello guys my name is Daniel and today we will play a mine fucking craft. Not today's lame as fuck Minecraft, but the old Minecraft that was actually good. Ah yes, those were the days. I already feel that we will have a good time. Let me make a new world real quick. I wonder what terrain- Wait what the- Holy shit! なんだこれ。ティム・フォートレスアーケード。かなり高級なクオリティのファンゲームだと聞きました。アーケード風ならどんな方式かな準備画面は古典ゲームの感じをよく活かしていますね。ジャンプボタンを押してって言ってるけど、スペースバーじゃないみたいだね。操作キー読みませんでしたかジャンプキーは U だな。マウスは全く使わないゲームですね。キャラはスカウトから順番にやってみようか。Let the games begin. Alright. ああ、ベルトスクロールか。やっぱりチームポトリスのようなゲームならこういうのが適切ですよね。操作が少しぎこちないな。難易度はどのくらいでしょうかまだ始まってもいないじゃん。武装はやっぱりストックだね。もともとスカウトは基本武装が最もたくさん使われたりもするから。これいつ作られたゲームだっけ ?2011 年9月に配信されたゲームですから、アンロック装備は追加されてからでしょうね。 ジャンプした状態では補助武器を使うんだね。空中で合わせるのはかなり難しいでしょうね。これくらいは簡単だよ。は動画のために一つ簡単なことを準備してみました。 あれはなんだ外れカウンパです。は攻撃を的外れにした回数を全部数えてくれるんです。いや最初から10数も無限なのに命中率がそんなに重要なゲームじゃないじゃん。むしろだからこそこういうのが目立つんじゃないですか。ないよ。佐藤なんでこんなにけたたましいんだ。ところで敵は平凡なロボットたちですね。ちょっとした独創性が守りたかったのかなまあ、こういうジャンルのゲームならあんな基本的な敵が必要になりますよね。 操作がそんなにおかしいですかそんなことよりは、後ろに出して撃つのが不可能なのがちょっと面倒だね。こんな操作の他のゲームにないわけじゃないし、それはただの言い訳に過ぎませんよ。え、ゲームオーバーですか古典の漢字は充実に創生したね。でも、これじゃゲームオーバーは事実上ないんじゃないですか確かにそうだね。実際の古典ゲーム機じゃないから。では、あと3つ残ってます。 リアジャンプショットでは一体どうやっているんだ弾丸が到着する位置がリアルタイムで変わるじゃん敵に囲まれた時に使うものではないでしょうかそれにしては角度が全然変だな敵はビームで撃たれても大丈夫だねそれよりどうして影がレーザーの上にできるんだよ当たるエフェクトもないのを見ると意図した状況ではないかもしれませんねそうかな拳銃をかぶってみよう I got somebody! なんだ It's literally in your heart. What are you talking about? Uh, mm, not at that angle, no. It, mm -mm. it is! What do you mean? Defend our control point. あの飛び回るやつとは戦えないのかジャンプショットで合わせることができるんじゃないですかねいつも床を照準してるじゃん 最初のステージだからかそんなに難しくはないですね。それがデザインにだったからだ。余計にカウンターとかつけておく必要がなかったんだよ。ちょっと、少し多いと思うんだけど。最後の区間でしょうかでもさっきと比べて多すぎるんじゃないのおお。扁術を使うのがかなり効果的ですね。あいつらも向かい合っていてこそ攻撃が可能だから、最初からこうすればよかったのに。 終わったのかなボス戦ですね。オリジナルキャラクターだけ書いたんじゃないんだね。どうして私のスカウトがあれ使えないのピストルなんかじゃなくてあれが必要だったんだ。今が攻撃する時間のようです。 Diese Generale, weil sie Jahre auf m i l i t ä r a k a d e m i e zugebracht haben, nur um zu lernen, wie man Messer Gabel... 正面にくっつくとプレイヤーは硬直しますが誤射は免疫だから全く不利なんですよショットガンだから遠くからはまともにダメージも出ないじゃないか他のキャラクターとしてはもっと簡単だったかな体力がそんなに高くはないですねコンセプトはしっかりしている方だから パターンが複雑ではないようだ。発信を止まったり開始するタイミングは決まっているのでしょうかこうした方がもっと早いと思うん。ボスがあの狭いところに挟まったりするようです。速度に頼むんでコンセプトなんですけど結構致命的でしょうよ。こっちも HP が死ぬ寸前だね。両方とも1、2部屋くらいで終わりそうです。 発進中にもダメージを受けましょうか。わからないけど、HP も低いからそのまま安全に待とう。近接攻撃も合わせやすくはないね。クリアしましたね。キャラクターたちが順番にボスとして出るなら、ステージ数は9つですね。まあそうだろう。 始めないんですかねえ、キリタン。はい。二人なのに私だけゲームして、お前は横でおしゃべりするのがちょっと変だと思わないえでは私がプレイしましょうかいや、ちょっと待って。ちょっとこれはホラーゲームじゃないなんだこれ、落ちてきてる。 他のプレイヤーたちとマップで目標を遂行して脱出すればいいんだよ。限られた資源を効率的に使うことが重要だ。口ではそう簡単でしょう。着いたのか。裏寂しいですね。暗い。 フレッシュがあるとしても暗すぎるじゃん。ところで、うん、チーム員たちについていかないと一人で遅れを取るんだけど大丈夫。あ、あ蛍光棒ですね。明るさはそんなに大きくはないようですが。地面を打つのにスパークが跳ねるね。ハバコだ。 ンガンは多いほどいいですよね。暴走でも浪費してはいけないよ。行きながらもっと明るくなるんじゃないかと思ったんですが、ここも暗いのは同じですね。これは何ですかこんなドアを開けるにはまずスキャンをしなければならない。あの光るところですかドアを開けるたびにずっとこうしなければならないんですかあとは今よりもっと複雑だよ。 救急箱が入ってますで、後で必要なことがあるでしょ。さっきと違って今回は大きなは一つですで。ところで、ここで一体何をしろと。なんだあれえ、ちょ、あっ 気をつけ一体なんだよあれ気持ち悪いダメージはなんでこんなに高いのだ死んだね部屋の大きさに比べてちょっと数が少なかったなマップはかなり大きいですね一様に全部暗いだけでほとんど空いていますが中に何かあるよりはいいんじゃないそうか あいつらは周りの音に反応するから、ゆっくり接近して近接武器で処置しなければならない。レフト4デッドとの位置が思い出しましたね。よし、接近して近接武器。なんで私だけ叩くんだ他の人も3人もいる。 ドアのすぐ後ろにまたドアがあるんだよ。この部屋は何だろう原子炉だよ。ものすごく大きくて広いですね。これがコントロールパネルでしょうかそうだよ。今は消えてるけど、ここでまた作動させることができる。稼働させるのにもスキャンが必要ですね。そして、スキャンが終わった後には原子炉が作動しながら電気がつくようになるよ。あ、もうちょっと明るくなりそうですね。 そして原子炉を稼働したら、したら、どうしても直接経験してみた方がいいと思う。ちょっとな、頑張れ。ちょっと、お知らせください。それじゃあは確かに遅いな。でもロケットの範囲はそれなりに広い方だね。弾速も悪くないし。ちょっと。再現度は確かに卓越ですね。他のステージもオリジナルのゲームモードに基づいたものでしょうか。 発射前に少し時間がかかりますね。銃を使う時とはタイミングが違うように掴まないといけませんね。うわぁ。パターンは以前のボスよりもはるかに単純ですね。発射速度はプレイヤーより確かに速い方ではありますが。残った体力が少し少ないですね。気をつけてプレイし、ちょっと。 AI がそんなに利口ではないようだ。今回のステージは前より少し簡単でしたね。パイロはどのように具現化したのでしょうか。敵より射程が短くなるので少し危ないかもしれませんね。 なんだ何が始まるんだこの音はなんでこんなに大きいんえ何か BGM が他のゲームレベルに変わったみたいだけど作曲家にジョンルを違うように説明してくれたのかな いたぞいたぞおい確かに4人用ゲームなので最初から敵がかなり多いですね1人や2人ではクリアするのが大変そうですね弾丸の数も制限的だと聞きましたよ少女にも気を使いましょう集中射撃の夜で作るべきですよ。一つの標的に弾丸を用意してるんだから。 終わったのか果たして引き続き順調に進行できるのか敵もプレイヤーもダメージは高いのに体力は低い方なので、一度戦闘するたびに消費される資源がかなり多いですね。隠蔽物をもっと頻繁に利用してみましょう。A few moments later. あの丸い奴らはちょっと硬いな。敵に気をつけたりするのはないですね。え、ちょっと、今状況が。あ。あわー대화로해결하なんかボスの方が早いみたいだね。なんだ、動かない。体力管理にもっと集中しましょう。 ダメージはあまり高くないけど硬直が問題ですね。射程も同じで、攻撃しない時以外ずっと叩かれるから。他のキャラならもう少し楽だったのに。2000 years later. 2分くらいかかったんですけど、体感がおおよそ1時間が過ぎたようです。今回のボスはデモマンでしょうね。あ、敵もだんだん強くなりますね。あの電気板もさっきビームのように敵には無害ですね。一つの区間だけに止まるのを止めようとしたのでしょうか。前のステージに比べて敵の数がかなり多かったですね。 体力をとても失ったようです。爆弾に当たられ。あダメだセントリーは攻撃を受けないようです。ずっとメンテナンスをしておけば有用でしょう。ずっとだんだんたくさん来てますよ。さっきのせいで体力も底ですし、主無機の弾弾量があまり残っていませんで、ね、次の準備時間に早く補充しましょう。 残りのチーの方だまだ大丈夫なようです他の方がパネルにパスワードを書けば今回のレイブが終わりますその前までここで敵を伏せいるなんでこんなに多いの全部漏れていますちょっとまた大きい奴らが光る正直そのくらいの体力が今までないから不思議です奥さん奥さん奥さんそれでも他の方々はまだ健在です生き返らせる余裕はなさそうだけどああ体力は低 すぎるから静かになる時まで後ろで待ちましょう。これからも少し守備的にプレイしついに終わりましたね。切りたいじゃなかったら別に問題なかったはずなのに。おかげで強制的にノーディスプレイをさせられそうですね。拳銃と違ってデモマンはジャンプショットもなかなか使えるんですね。ここでは自爆ダメージもないみたいです。 占領速度は原本とは少し違いますね。範囲の装填速度も優劣し、自爆がないのがかなり大きな利点ですね。ソルジャーよりずっと安定まとみたいです。Later. あの雪の中にうずもれている奴らが見た目より丈夫ですね。代わりに動けませんから早く進めましょう。ヘビーがパイロボスと違うでしょうかああ、硬直はないのかな。攻撃速度はもっと速いようですね。最大限空中で相手しまょう。 回復中ですが、ジャンプショットが弱いキャラクターたちは、今が攻撃するタイミングでしょう。粘着爆弾がジャンプショットだったからかデモマンがかなり効果的ですが、今体力が少し低いんですけど、最大限早く終わらせましょう。いやちょっと、体力が。うわぁ、本当に危なかったですね。 次のステージは何でしょうか No God! No God! Please no! No! No! No! そのままボス戦に進みましょう。You are dead. No! You power! セントリーたちが弾薬を枯渇しつつあります。残りの普及品もあまり多くありません。でも、半獣の弾薬が少しも。さっきからレパートリーが同じじゃん。なんだ、ただ一度だけ一直線に打つならエンジンを使う理由がないじゃん。お頑張ってください。あいつらもあまり残っていません。何かちょっと。 セントリーが全部消えましたね。それでもウェーブが終わった後に切れてよかったですね。どうしてこんなに具現化したんでしょうか何かレンチがはるかに強そうだけどロ白は稼働を終えたようですもうでさえすればクリアですさあ行きましょうちょっと BGM がまだそのままですね スッとついてくるのか、結構ギリギリになりそうですね。脱出口ですね。それでも4、5匹ほど対戦する量の弾丸は残っています。行きましょう。 そういえば、メディックは5 0 0がどうなるでしょうか。ロボットを壊したら回復させるためにメディックが来るんですね。それなら早くダメージを入れるのが鍵なんだけど、あ、 もう一回やってみましょう。あ、クリアしたんですか <laughs> 最後のステージです。 ターは9人なのにステージがもう一つありますね。Welcome gentlemen to Aperture Science. I'm Cave Johnson. I own the place. Combustible level!